warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel YouTube saya Ramadan Kali ini saya akan, akan sharing uh, Bagaimana mengantisipasi Bahwa ada pihak-pihak yang ingin memobol atau menghack akun WhatsApp kita Jadi teman-teman saat ini sudah banyak ya hacker atau apalah namanya yang berusaha untuk mengambil data salah satunya adalah Tokopedia dan kali ini untuk diri kita sendiri kita harus mengantisipasi minimal akun WhatsApp kita tidak dibobol oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab oke okay? ya Bagaimana cara akun WhatsApp Anda dibobol? Jadi pada umumnya, pelaku menggunakan atau meminta kode SMS yang dikirim melalui WhatsApp kita. Jadi cara kerjanya, pertama, pelaku mengirimkan kode OTP. Jadi kode OTP akan masuk ke WhatsApp kita. Kalau misalnya kita mengokekan, berarti akun WhatsApp kita akan dikendalikan oleh pelaku kode OTP nya biasanya kita dapatkan kalau kita meminta kepada pihak WhatsApp nah, misalnya kita mengganti handphone atau mengganti aplikasi kita minta kode OTP nya dan WhatsApp akan mengirimkan dan celah itu yang digunakan oleh hacker atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil alih akun WhatsApp kita yang kedua cara lain adalah melalui SMS forward SMS forwarder eh? ya cara ini biasanya pelaku menggunakan pihak ketiga jadi menggunakan jasa pihak ketiga yaitu menggunakan SMS forwarder jadi itu salah satu aplikasi jadi mirip modusnya mengirimkan atau meminta kode OTP di WhatsApp hmm. kita. Jadi SMS forwarder ini dia menggunakan pihak ketiga lebih meyakinkan bahwa ada SMS untuk meminta kode OTP ke WhatsApp kita. Yang terakhir adalah SMS auto divert. Ini mirip ya, uh, mirip dengan SMS forwarder dia menggunakan pihak ketiga. Tapi di sini melalui pihak operator seluler jadi pihak ketiganya adalah operator seluler itu bisa diaktifkan melalui melalui bintang 500 bintang 22 pagar dan biaya akan dikenakan oleh eh, kepada kita eh, sebagai korban jadi kesimpulannya ya hati-hati pengalihan akun WhatsApp jika menerima SMS jadi cara mengantisipasi agar akun WhatsApp kita tidak dibobol atau dihack kesimpulannya mengkerucut pada satu yaitu pengiriman SMS jadi segala cara gunakan pertama pengiriman OTP nya kode OTP nya modusnya mirip baik melalui pihak ketiga maupun melalui pihak operator ujung-ujungnya pasti selalu kita menerima SMS terlebih dahulu begitu terima SMS mengenai WhatsApp betul-betul dibaca kalau kita tidak ada melakukan permintaan SMS eh, atau permintaan kode OTP jangan pernah dilakukan kalau misalnya kita oke okay kan maka akun WhatsApp kita akan berpindah tangan jadi untuk teman-teman <clears throat> lebih berhati-hati terhadap penerimaan SMS ya kalau misalnya kita tidak ada merasa berkembang dengan SMS tersebut segera dihapus begitu juga dengan pengirimnya walaupun di situ ada pihak seluler kalau kita tidak ada berhubungan ya segera dihapus nah, selama itu kita tidak melakukan permintaan kode OTP oke itu aja terima kasih bagi teman-teman yang belum klik subscribe silahkan klik subscribe mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh